Halo adik-adik, apa kabar semua? Tentu baik-baik saja bukan? Apakah semua sudah mengenal nama dan suara hewan? Jika belum, mari kita belajar dan bermain mengenal nama dan suara hewan. Oke, kalau begitu jangan lupa klik link di atas untuk mensubscribe channel saya. Baik, selamat belajar dan bermain.